niissä vai olisi kilpailu? Joo. Spør man. Oi. stoji. Pukao sam kroz ivicu trave. Bravo ti ga majstore. Sada je pola devet. čekam. 28, čekamo. 28 smo došli. Zadnji voz. Dio, sve bolje. Vegas. Pogodak opet. Trigger, vis visoka plećka. Šta vi kažete? Čestitam. Kaman za vađenje trojka, četvorka polno zrelo, ništa ne, genetski ništa. Bez ikričavosti, veo, tanak. Prava selekcija. dove corone o sumite assieme. Ne var, det var en ganske.